Qozog'iston, Turkiya va Rossiyadagilar bu xabarni oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sababi aynan siz kutayotgan savolga ushbu video orqali javob olasiz va albatta qo'shimcha ma'lumotlarga ham ega bo'lasiz. Ushbu videoda boshqalar ham ko'rish uchun sizlardan atiga bir dona like iltimos qilaman. Kim uchun oddiy bosish bo'lsa, kim uchun bu bir yaxshilikdir, kim uchun bu bir savoldir. Like bosganlar, kattakon rahmat deb mavzuni boshlaymiz. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun e, videoda ko'rsanglar, o'zlari ham bilasizlar. Yaxshi ma'lumotlarim bor va albatta siz bilmagan ma'lumotlar ham bor. Qo'shimcha bu narsani bilishingiz kerak. E, asosan o'sha ketish va kelish haqidagi ma'lumotlar. agar sizga kerak emas bo'lsa, balki tanishingiz keladi, balki qandoshingiz keladi, o'shaning uchun bu videoda ularga ham podlista э, qilishingizni iltimos qilaman yoki-da umuman Telegram guruhlari bo'lsa, gruppaga WhatsApp bo'lsa, WhatsApp gruppalariga yuborishingizni iltimos qilaman. Undan tashqari albatta like so'radim va albatta pastga qarasanglar obuna tugmasi bor, podpisasi. O'shani bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni ham iltimos qilaman. Ha, aziz yurtdoshlar, sizlarga bir yangilik bor. Hozirgi holat mana shu. 5 oyda bergan effekt mana. saf savdo magazinidan bemalol qo'rqmasdan zakaz berishlaring mumkin pochtangiz keldi pochtangizni oldim monagay e, akajon karim oyda katta rahmat zo'r ekan sement uchun dori olgandim ellik to'qqiz kilo chiqardim hozir oltmish sakkiz kiloga yaqin semirdim qaysi sakkiz kilo semirdim dori olmoqchilarga tavsiya qilaman bemalol qo'rqmasdan zakaz qilaveringizlar foydasi zo'r ishonaveringlar ishonmadim deb olmanglar mana uch oy bo'ldi Shaxsan o'zim tavsiya qilaman. Undan tashqari aziz vatandoshlar, sizlarga yana bir yangilik rozigirish ketyapti. Aziz vatandoshlar, shu ekranda ko'rgan nomeringizga WhatsApp orqali aloqaga chiqib, rozigirish haqida podrobni ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'tkazishim kerak, rozigirishga albatta Inamarka avtomobil qo'yilgan, ishonchli, shaxsan o'zim tavsiya qilaman. Demak, mavzuga o'tamiz. Marhamat. Xo'p, aziz toshlar, ko'p narsalar surishtirdim. Hozir bilaman juda ko'pchilikda juda ko'p savoli bor va asosan savollar bir xil. Reyslar nima bo'ldi? Reyslar to'xtatildimi yoki reyslar boshqa bo'ldimi? Eng birinchida, eng birinchida. Bilasizlar, e, aytganimdek, bundan oldin ham aytganman, e, yana aytaman. E, Xabaringlar bo'lsa, Turkiya havo yo'llari o'zi, masalan, O'zbekiston chegarasi ochilmagan bo'lsa, o'zi boshimchalik qilib reyslar qo'yib o'ynadi. 1 15-ga dedi va keyin 1-ga dedi. Bu albatta bilet sotish maqsadida qilingan edi. Lekin e, birpasdan bildinglar, qalampir masalan turklar reyslarini qo'ydi dedi, keyin e, reyslar atmen bo'ldi dedi. Bu nima deydi? Oldindan bu narsa bo'lgan edi. Ya'ni qaysi ma'noda? Men sizlarga aytganman, chegara birinchigacha yopiq. birinchi iyungacha hech kim kela olmaydi, hech kim keta olmaydi deb. Ya'niki men e, Rossiya bo'lsa, men Dubay bo'lsa, reyslarni qo'yishi mumkin, lekin birgacha, ya'ni e, reyslar ana emas. Bu degani birinchida hech kim uchmaydi degani emas. Bu birinchi shuni ana bo'ladigan narsa. va oldindan bu narsani yozma ravishda boshqa narsa haqida e, yozma va albatta bu narsani tagida surishtirib boshqa qilib pechat olib boshqa qilguncha albatta vaqt ketib qoladi va ungechalik odamlarni aniq ochiladi deyishni to'xtatish uchun admin deydi. Ya'ni bu degani bu hali rasmiy bayonotnoma emas. Ya'ni chegaralar umuman uzaytiriladi, chegaralar ochilmaydi, e, ochilmaydi degan rasmiy bayonotnoma hali beri chiqqani yo'q. Sababi o'zingizlar ko'ryapsizlar, reyslar uje qaysidir ma'noda ishlashni boshladi sekin-sekin va aytganimdek, e, reyslar albatta etapma-etap bo'ladi. Ya'niki mana Qozog'iston uje yo'lini ochdi. Qozog'istonda chegaralar ochildi va xabaringlar bo'lsa 2-3 bo'limga bo'lib qo'ydi. Birinchisida o'sha kasallik yo'q va aynan siz bilan menga hozir kerak emas davlatlar. Ya'niki Yevropani ba'zi bir davlatlari, <clears throat> Avstraliya, ya'niki ayni onda kasallik umuman yo'q davlatlar va ayni onda siz bilan menga umuman qiziq emas davlatlarga Qozog'iston chegarasini ochdi va ikkinchi etapi bor. Bu albatta iyuldan boshlanadi ekan. Ikkinchi etapida O'zbekiston bor, e, Turkiya bor va bir qancha yana Rossiya bor, bir qancha davlatlar bor. Endi Turkiyada ham shu narsa bor ekan, Qozog'istonda ham bor, O'zbekistonda buyuk ehtimol bilan shu narsa bo'ladi. Ya'niki masalan siz Turkiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, ya'ni O'zbekistondan chiqasiz. yokida Turkiyadan ketadigan bo'lsangiz, etap-metap bo'lgani uchun sizlardan e, doktorga borib, medasmotrdan o'tishingizni tavsiya qiladi. Ya'ni bu narsani sizdan so'raydi. Qaysi ma'noda o'sha medasmotringlar 2 kunni e, u yog'iga o'tib ketgan bo'lish kerak emas. Ya'ni 2 kun ichida siz bilet olasiz va medasmotrga borasiz. Va sizga o'sha soat beradi, adashmasam 15 soat biletingizni olganingizdan keyin 15 soat ichida qayergadir borib, o'sha qoningizni, e, sistemangizni tekshirasizda, o'sha qog'oz raportni olib, e, o'sha bilan ko'rsatib uchib ketishingiz mumkin. mumkin va albatta hech qanday karantin zonalariga bormasdan direkt uyingizga ketishingiz mumkin. Yoki-da e, ba'zi bir holatlarda endi albatta samolyotda masalan bittasi chiqib qolishi mumkin, boshqa bo'lib qolishi mumkin. Har ehtimolga qarshi u narsani albatta e, sirozi hammaga deyilmadi. va bu narsa 100% deyilgani yo'q. Ya'ni e, o'sha vaziyatga qarab sizni karantin zonasiga olib borishi mumkin. Endi davlatdan davlatga o'zgar. Masalan, Turkiyaga keladiganlarni Istanbulda 14 kun karantin qilishi mumkin deyishyapti. Bu narsa hali aniq emas, lekin e, shunaqa gaplar bor. E, shunaqa karantin zonalariga olib borishi mumkin. Yoki-da o'sha davlatdan davlatga albatta o'zgaradi yoki-da to'g'ridan-to'g'ri uyga ketishingiz mumkin. Lekin aytganimdek, sizdan ba'zi bir narsa talab qiladi. Oldin talab qilmagan narsalar talab qiladi. Shu narsani bilishingizni xohladim. Xo'p, undan tashqari Tashqi ishlar vazirligi bilan e, o'sha bir agenti bilan bog'landim va o'sha qisqacha ma'lumot oldim aynan chegara ochilishi haqida va ular aytishiga qaraganda albatta hozir bu narsani ustida ishlash olib borilyapti, ya'ni ishlayapmiz. Buyuk ehtimol bilan iyulni o'sha boshlariga ham Turkiyaga yo'llarni ochamiz ochganimizda ham Primoy Turkiyadagilar kelishi mumkin, lekin Turkiya O'zbekistondagilar Cheres Qozog'iston ketishi mumkin Turkiya dedi. Sababi bilasizlar, Qozog'iston aynan onda Turkiya bilan chegarasini ochgan va e, oldi berdi bo'lyapti, ya'ni Qozog'istondan ham ketyapti, Qozog'istonga ham kelyapti. Ya'ni shu borada ochishi mumkin. Endi menga xos ko'pchilik savol beryapti, Qozog'istonga hozir uchib O'zbekistonga o'ta olmaymanmi? Aziz vatandoshlar, bu Turkiya ekan yoki Rossiya ekan deb imini ular uchun yopa degan emas. Aynan onda bilasizlar, tashqi chegaragi e, tashqi chegara butun davlatlar bilan yopiq. Va aytganimdek, O'zbekiston ham etap-metap qiladi. O'sha birinchi umuman kasal yo'q davlatlarda bemalol olishni boshlaydi va ikkinchi etapda Turkiya va e, Rossiya bor. Undan tashqari Qozog'iston va unga e, o'xshagan Ukraina va hokazo davlatlar bor. Ya'ni etap-etap oladi. Buyuk ehtimol bilan o'zimizni vatandoshlarimiz o'sha karantinga saqlashi mumkin, olib borishi mumkin yoki-da uylarga jo'natadi. Va aytganimdek o'sha e, uyga borsangiz ham uydan chiqmaslik sizga anaqa e, nima deydi? uyga chiqmaslik sharti bilan e, yuborishi mumkin. Qanchadir, adashmasam o'sha 14 kun uyingizdan chiqmaysiz. Shunaqa qurollarga qarab, uchib yoki borib yoki kelishingiz mumkin. Endi Ko'pchilik mendan so'radi bu narsani chartres yana qo'yildi. Adashmasam 28-gacha yana chartreslar qo'yilgan va ayni onda menda chartreslarda ro'yxati yo'q. Sababi o'sha ko'pchilik adashmasam chartresga o'sha qiziqmayapti va oddiy res kutyapti. E, o'sha aytganimdek, e, buyuk ehtimol bilan iyullarga Turkiyaga yo'lni ochamiz deyshti va bu narsadan bemalol ayta olaman, qo'rqmanglar, chegara albatta ochiladi. Sababi o'sha e, невозможно. Va xabaringlar bo'lsa, nafaqat Turkiyada, O'zbekistonda ham adashmasam Rossiyada ham yana kasallik ko'payapti va karantinlar yana qaysi ma'noda qaytyapti ba'zi bir yerlarda, yana karantinga qo'ygan, yopgan. Ya'ni agar bunaqa muammo jiddiylashib ketmaydigan bo'lsa, sirazni ochib oladi. Agar jiddiylashsa aytganimdek etappa-etap va o'sha qonun bilan, qurollari bilan sekin-sekin yo'lga qo'yadi. Ya'ni xavotirga o'rin yo'q. Rossiyada so'raydiganlar bor, Rossiya uchun ham gapirib o'tib ketishim kerak. Rossiya bilan chegarani xudo xohlasa o'sha avgust oyida uje tamomlab ochilgan bo'lamiz deyishdi va o'sha aytganimdek iyulda ochilishi mumkin yoki avgustda uje chegaralar ochilgan bo'ladi. O'shaning uchun Rossiyadagilar xavotir olmanglar. Agar reyslar ochilgandan keyin bemalol e, o'sha faqatgina Moskvadan emas, balkim boshqa davlatlardan ham O'zbekistonga uchsangiz bo'ladi va bilasizlar, iyulda siz agar yo'llar ochiladigan bo'lsa, e, boshida ko'p reys bo'lmashi mumkin deyishyapti Ya'ni haftada 3 ta yoki bir haftada 2 ta yoki shunaqa reyslar qo'yilishi mumkin deyishyapti Ana ana emas, o'sha sharoitga qaraymiz deyishyapti va buni ustida albatta minglab insonlar ishlayapti. Xavotirga o'rin yo'q. Iloji boricha agar qanaqadir xabarlar bo'lsa, sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Bu orada aziz vatandoshlar, shaxsan o'zimni Instagramim bor, eslatib o'tib ketishim kerak. TikTok, Instagram, Telegram hamma yerdan Maxmadif deb topasiz va topganingizdan keyin albatta obuna bo'lishni ham esdan chiqarmangiz. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammad Ochilmadiyeva siz ayni onda Max kanalda bo'ldingiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr. Like uchun alohida katta rahmat. Men sizlar bilanman. Siz ham meni qo'llab-quvvatlang. Rahmat.